Estimat diari, què et sembla el nou pis? Aquest matí hem anat a veure el que estava previst, amb la parella. I la propietària, quan hem arribat, primer ens ha dit que «Oh, que guapa és la teva amiga! La teva parella, quan arriba?» Li he explicat que la Clara és la meva parella amb qui havíem quedat que vindria a veure el pis. I de sobte s'han recordat de que ja tenia pactat amb algú altre llogar-lo no crec que s'esperi que ens ho creguem en absolut. Per sort hem parlat amb unes amigues i una coneixia algú que també estava jugant pisos i aquesta mateixa tarda ens ha ensenyat aquest i fins i tot ens ha fet un descompte si la Clara li passeja el gos quan passeixi el nostre. Així que fins i tot ens ha anat bé. Estimat vídeo diari, avui a la feina ens ha volut de la Clara, però no ha passat gran cosa, per sort ja un que ha començat a dir tonteries, però resulta que la jefa té una germana lesbiana i li ha cantat les 40. No crec que hi torni. Al tornar cap a casa m'he trobat amb el Joan, de l'Insti, aquí que sempre deia que no era un home de debò, que era molt afeminat, que era un marica, que pitjor encara era una nena. Resulta que tenia raó. I ara ve i em diu que no seré mai una dona de debò, que sempre seré un home, m'agradi o no. Sembla que no s'aclara massa. Estimat diari, sembla que cada vegada m'afecten menys les tonteries que diuen de mi. Avui un ximple m'ha dit alguna tonteria des d'un cotxe, no recordo ni què ha dit, i estava una amiga, i li ha fragmentat <laughs> més a l'amiga que a mi. He hagut d'estar-la consolant una estona. <laughs> Està bé, lo de que ja no m'afectin. Estimat diari, no tinc esma per somriure't. Somric a tothom, però no són somriure cert. No sé què em passa. L'altre dia vaig plorar perquè una amiga va saludar el seu amic David, simplement perquè també és el nom del meu pare. No, no té sentit, no sé què em passa. No ha passat res tan terrible últimament, a més a més, res a que no estigui acostumada l'altre dia estava passejant amb la Clara i un imbècil ens va demanar trio. També l'altre dia van tornar a assetjar per internet una penya de impresentables, però res que no estigui acostumada. Què em passa? Mm. Mm.